¿Qué es el borrado seguro? Pues bien, para ello debemos conocer el ciclo de vida de la información, que consta de tres fases, generación, transformación y destrucción. En este vídeo nos centraremos en la última etapa, destrucción. ¿Qué es el borrado seguro? Por definición, es el uso de diferentes herramientas para la completa destrucción de archivos y así evitar que acaben en manos equivocadas. Pero, ¿por qué deberíamos borrar las cosas de forma segura? Pues bien, aquí tenemos tres razones básicas por las que hacerlo. La primera de ellas es que debido a la ley de protección de datos, una mala utilización de la información puede acarrear sanciones legales, incluso la difamación de tu empresa. La segunda razón es que almacenar los datos conlleva un coste, lo cual generaría unos gastos innecesarios para la empresa. La última razón es el riesgo de robo, es decir, que cuanto más tiempo tengas datos almacenados, más probabilidad habrá de que sean robados. Y entonces os preguntaréis, ¿cómo se borran estos datos de forma segura? Pues bien, aquí vienen tres de los métodos más conocidos y eficientes. Desmagnetización. Es exponer la unidad de almacenamiento a un campo magnético. Destrucción física. Romper la unidad de almacenamiento, ya sea pulverizando, desintegrando o bien triturando. Por último, la sobreescritura trata de guardar nuevos datos en el mismo lugar donde están los que queremos borrar. A modo de breve resumen, tenemos las ventajas e inconvenientes de los tres diferentes métodos comentados anteriormente. Fijándonos en los pros y los contras, el método más destacable sería la sobrescritura por la capacidad de poder reutilizar el dispositivo una vez sobrescrito, aunque no es válido para dispositivos no regrabables ni ópticos, como pueden ser DVDs o CDs, lo cual podría solucionarse con una destrucción física, que es un mecanismo bastante bruto pero eficiente. Hasta aquí todo sobre el borrado seguro. Esperemos que os haya quedado claro. Así que hasta la próxima.